buenos días a todos. Eh, gracias por conectarse a este primer eh, webinar de inteligencia de datos en sistemas de eh, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. el día de hoy vamos a estar tocando los siguientes temas. básicamente es el modelado energético, la aproximación de datos, mantenimiento, los modelos topológicos, redes neuronales artificiales, y finalmente algunas aplicaciones de campo. Em, los objetivos principales de esta, mm, de esta capacitación son básicamente eh, entender eh, las aplicaciones de la inteligencia de datos a mm, sectores o en ámbitos diferentes a lo que es, em, digamos que la inteligencia de negocios. Eh, la los objetivos también principales es generar un ambiente de aprendizaje, eh, traer eh, actores de la industria, eh, también proveer de manera, digamos, que difundir el conocimiento y, pues, de todas maneras también generar un ambiente de aprendizaje y el uso y difusión de herramientas de inteligencia artificial y de análisis de datos para lo que es el análisis de tendencias de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Finalmente, eh, pues también queremos promover eh, lo que es la transferencia de conocimiento, pues, dado que digamos que en un mundo tan eh, conectado actualmente a lo que es el Internet y el Internet de las cosas, es importante generar la transmisión del conocimiento teórico y empírico que tienen, eh, digamos que una generación anterior de técnicos a lo que es una generación y las generaciones que vienen de técnicos que deben ser con, eh, con un enfoque más automático, eh, en el que deben ellos entrenar y generar los datos para entrenar estos sistemas inteligentes para el diagnóstico correcto de eh, los sistemas automáticos. Eh, primero vamos a iniciar con eh, digamos que una cronología histórica de lo que es la inteligencia de datos. Entonces aquí subrayé un poco de lo que son las definiciones formales y algo, digamos que lo que yo veo que es, em, digamos, bastante crucial en lo que es el aprendizaje de máquina. Em, en, las medidas, digamos que esto es un movimiento que nace desde mediados de los 60. Esto, esto es, eh, desde los principios de los 60 se, inició eh, el movimiento de eh, la ingeniería de, del aprendizaje de máquina y eh, pues empieza a mezclarse con las dos escuelas estadísticas. La primera escuela que tenemos, eh, que tenemos es eh, simplemente una escuela estadística clásica donde digamos que se tienen los modelos frecuentistas que normalmente se han escuchado y otra escuela es donde se relaciona digamos un poco más lo que es estadística de tipo Valleciana em, con todas estas eh, incrementos o digamos actualizaciones de lo que es el uso de los datos, pues también viene una nueva tendencia de cómo se generan esos datos. Entonces primero iniciamos con eh, servicios de manejo de base de datos, luego eh, con digamos que un enfoque más relacional en el que ya empiezan a aparecer, digamos, las primeras fases de lo que es eh, la programación orientada a objetos. Y eh, bueno, luego vienen los análisis multidimensionales, en el que ya yo eh, empiezo a reducir, o digamos que la tendencia es que se empiece a reducir la dimensionalidad de los problemas para atacar soluciones más rápido y no tengamos una alta carga computacional. Entonces digamos que estos eh, enfoques o estos eh, adelantos tecnológicos hacen referencia a eh, reducir la complejidad a pesar de que es un mundo, digamos, donde está avanzando la computación, pues yo siempre busco hacer las cosas más fáciles para mi máquina para poder tomar una mayor cantidad de datos e inferir unos mejores resultados. Luego tenemos eh, un entorno más gráfico después de los 2000 cuando ya viene digamos que todo este auge del internet y de las, y de las soluciones eh, ya más gráficas en el que a nuestros usuarios no les interesa únicamente saber y tener los datos, sino empezar a inferir resultados con esos datos y tener datos en tiempo real en una plataforma más gráfica y más, eh, digamos que se pueda expresar mejor y que se puedan tomar resultados sin necesidad de una inteligencia artificial. Y luego vienen los sistemas en los que están relacionados, por ejemplo, bases de datos que pueden ser del tipo SQL o no SQL. Em, en el tema de los archivos, pues empezamos con lo que son archivos planos. venimos de la herencia de las tarjetas perforadas, en las que pues manejamos unos y ceros. Luego vamos a modelos eh, jerárquicos, en los que eh, pues ya tenemos, digamos, relaciones basadas en, eh, digamos que una entidad de padre e hijo. Luego relaciones Em, un poco más avanzadas que lo que es lo que se está usando ahora, que es la programación orientada a objetos, en el que yo no tengo que definir, eh, digamos, una cantidad muy alta de lo que es datos y, y tener una marcación de cada elemento, sino que ya puedo definir un objeto con sus diferentes propiedades. Y finalmente, pues lo que les digo, ese modelo relacional no se entrega una programación orientada a objetos en el que, por ejemplo, digamos en los sistemas de, aire acondicionado y refrigeración tenemos por ejemplo objetos como lo pueden ser compresores y estos objetos a, su vez pueden tener características como lo es el consumo energético em, eh, parámetros de corriente parámetros de voltaje y todo eso se puede eh, digamos que modelar con base en una variable pero puedo empezar a crear objetos que tengan esas mismas características. Y eh, pues a medida que avanzando todo este modelo de datos que tenemos eh, para definir nuestras, eh, nuestros objetos del mundo real, en objetos digamos de, mundo computacional, pues va aumentando el tema de lo que es las formas de guardar los datos en, eh, ya sea en, una máquina local o en internet. Aquí tenemos eh, la aparición de la nube. Eh, pues la nube es el concepto donde se pueden guardar todo esto. Y pues un ejemplo, digamos que un pequeño ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo se comportan los datos, es básicamente lo que tenemos aquí como la población total versus, por ejemplo, los usuarios de redes sociales. Entonces aquí tenemos una distribución mundial donde se puede ver que eh, hay lugares donde digamos que los usuarios de, de, redes sociales son muy altos y hay otros lugares donde estos usuarios pues son muy, muy bajos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí eh, lo que es eh, África Central, 8%, mientras que, por ejemplo, tenemos eh, lugares como, por ejemplo, lo que es nosotros, Suramérica, tenemos 72% de, del total de la población conectada a redes sociales. ¿Qué pasa si este, este, esta medición que se tiene la comparáramos con otro índice que fueran las conexiones de redes sociales versus el total de la población. Entonces vemos que eh, hay lugares que están sobreconectados o digamos donde las personas están sobreconectadas, donde una persona puede tener diferentes dispositivos para conectarse a internet, por ejemplo a sus redes sociales, puede tener una computadora, puede tener por ejemplo un, teléfono, eh, una tablet, y eh, pues hay lugares donde están digamos que hiperconectados tenemos aquí por ejemplo en Europa del Este 146% eh, también aquí tenemos otra conexión de 118% y eh, digamos Sudamérica 103% entonces no necesariamente el hecho de que las personas tengan una sobreconexión a internet quiere decir que se estén conectando a redes sociales pueden estar usando eso para otras búsquedas o digamos que pueden estar utilizando eh, para digamos internet de las cosas es algo de lo que nosotros no podemos tener control hasta realizar más mediciones y tener más datos ¿qué tenemos aquí también? pues si eso lo relacionamos por ejemplo con las descargas globales de lo que son aplicaciones. Entonces tenemos aquí una, un listado del, o el top 10 de las descargas mundiales de lo que es, por ejemplo, aplicaciones de, redes sociales. Y eh, si, digamos, comparamos dos contextos, uno lo que es eh, las horas de publicación en redes sociales, por ejemplo, digamos, hagamos el, el ejercicio para LinkedIn. Entonces tenemos que eh, las publicaciones generalmente se hacen entre 10 a.m. y 12 p.m. y también a las 4 p.m. Pero digamos que los clics de los usuarios o digamos que las reacciones de los usuarios están entre 2 p.m. y 4 p.m. Esto para la región de Estados Unidos. Y es importante que nosotros en nuestro universo de datos aprendamos a diferenciar que a pesar de que nosotros manejemos eh, la idea de extrapolar eh, los resultados y a veces de inferir algunos datos, pues no siempre vamos a tener el comportamiento en todos los sistemas. Entonces, digamos, si nosotros tomáramos a Estados Unidos como un sistema donde se tiene unas conexiones y nosotros queremos saber a qué hora se debe compartir y a qué hora van a reaccionar nuestros usuarios, pues va a ser diferente a otro sistema como por ejemplo lo es el Reino Unido, donde la hora eh, en la que generalmente se comparte es eh, de 9 a 11 de la mañana y a esa misma hora generalmente se genera eh, esa reacción de los usuarios. Entonces, dependiendo de cada sistema, en este caso, si nosotros tomáramos cada país como un sistema, tendríamos diferentes reacciones de lo que de, cómo se comportaría en ese sistema, pues tomando algunas variables como lo que es la los usuarios en redes sociales, eh, la conexión o hiperconexión que pueda tener nuestro lugar y también las tendencias de aplicaciones. Esto digamos que es un ejemplo para relacionar eh, la información y cómo yo puedo eh, tomar esa información para intentar inferir algunos resultados. Em, ¿Cómo, digamos, podemos determinar qué datos son relevantes y cuáles no son relevantes en nuestros sistemas eh, de lo que es refrigeración. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un avance aquí muy grande desde lo que es la época de 1980 hasta, eh, digamos, 2015, datos actuales. Entonces, digamos que el costo de guardar los datos ha disminuido bastante con el tiempo. Entonces, aquí hay una nota que dice que el conocimiento de cada gente determina qué datos van a traer un valor agregado al análisis. Eh, en un mundo, digamos, actual, donde eh, el almacenamiento eh, es tan económico, digamos que casi un centavo de dólar por guardar una giga de información, pues digamos que ya no tenemos ese problema de determinar qué datos son relevantes o no en el momento de la medición. Ahí eh, digamos que si nosotros tenemos duda de guardar datos, pues eh, en caso tal, guarde todos los datos y después decidir qué datos pueden ser relevantes o no para nuestro estudio. Eh, aquí hay dos imágenes, digamos, importantes. Una, donde tenemos un disco de 1980, donde teníamos una memoria de un gigabyte que pesaba casi 250 kilos, con una tasa de transferencia de 40 megabytes por segundo versus a lo que tenemos actualmente, una, por ejemplo, una memoria de tipo micro SD aquí de, con una tasa de transferencia de 985 megabytes por segundo y con una capacidad de almacenamiento de 2048 gigabytes. O sea, una capacidad mucho mayor a la que teníamos y una pequeña fracción de lo que es el peso. Entonces, eh, la idea es eh, de esta diapositiva, digamos que si ustedes tienen duda de la aplicabilidad de algunos datos, pues simplemente guarde los datos y después cuando tengan ya su modelo definido, pues ahí sí pueden empezar a evitar y eh, digamos evitar eh, algunos datos o digamos descartar los datos que ustedes tengan. ¿Cómo está relacionado eh, este tema de, de los datos con nuestro eh, digamos que nuestro rubro, lo que es los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Entonces eh, viene también, a medida que nosotros vamos avanzando en lo que son las tendencias de datos, pues también vamos avanzando en lo que es eh, el cuidado de los activos. Entonces digamos que en este caso la evolución del mantenimiento no solo involucra a lo que son las personas directamente encargadas de la parte física, sino que involucra también, por ejemplo, a las personas que manejan los costos, las compras eh, y a la alta gerencia. Entonces, eh, inicialmente pues teníamos un, pues digo inicialmente, aunque todavía hay empresas que manejan y compañías que manejan este tipo de, mantenimientos, que son, digamos que iniciamos con un mantenimiento reactivo. Reactivo era en el que solo me interesaba la producción en masa y lo único que me interesa a mí, entonces digamos cuando yo vengo a hacer el mantenimiento, es un mantenimiento indisciplinado que me cuesta mucho dinero, porque yo siempre, digamos que lo que siempre se busca en esa manufactura clásica es sacar la mayor producción posible y cuando fallen las máquinas, ahí sí podría ser lo que es el, el mantenimiento. Entonces, pongo la máquina a trabajar hasta que falle y cuando falle entro a hacer el mantenimiento. Entonces no, no tenía ningún proceso de medición. Eso hace que me aumente el costo del mantenimiento porque básicamente es quitar lo dañado y ponerlo nuevo y esperar hasta que vuelva y falle el sistema. Luego de eso viene un mantenimiento preventivo en el que intentan o digamos que se logra eh, anticiparse a lo que son eh, las fallas. Entonces tenemos una manufactura más flexible donde tenemos por ejemplo aquí eh, una programación de lo que son las fallas y ya aquí ya tenemos una disciplina. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un eh, control de lo que son unas fechas para mantenimiento. Entonces aquí invertimos un poco menos de dinero porque ya estamos haciendo eh, mantenimiento con base en, las, eh, en unos tiempos ya definidos para la máquina, que pueden o no coincidir con las fallas que tengamos en la máquina. Luego viene un mantenimiento predictivo, que es el que está usándose actualmente, digamos que es el que está más eh, mayormente difundido, y es un mantenimiento que está basado en las condiciones. Aquí se tiene una medición de lo que son las señales de nuestro proceso y lo que intento es, eh, digamos, que tener operaciones innecesarias. Si por ejemplo mi máquina no requería un cambio de aceite o un cambio de filtro, em, en este tiempo donde eh, digamos que llegó el, mantenimiento, pues eh, simplemente yo lo cambiaba porque ya quedaba escrito en la rutina de mantenimiento. Aquí yo estoy midiendo activamente, digamos, eh, las señales que tengo en mi sistema para realmente hacer y empezar a definir patrones que me ayuden en el mantenimiento. Entonces, digamos, este nos cuesta un poquito más porque ya estoy haciendo que mi sistema, mi técnico o digamos que mi sistema de planeación de mantenimiento aprenda de estos errores y modifique estos eh, patrones eh, programados para que coincidan con las fallas. Entonces yo me estoy anticipando a las fallas. Y el que está, digamos que actualmente, es un mantenimiento prescriptivo, que es un mantenimiento a medida en el que busco mitigar futuros riesgos. Me anticipo, hago los análisis de las series de tiempo para poder mitigar estos futuros riesgos de lo que de, perder los activos de, mi compañía. Porque digamos que perder, por ejemplo, un activo, lo que es un compresor, un sistema de aire acondicionado, eh, puede que sea un proceso crítico en la producción y perder ese activo no me representa únicamente perder el compresor, sino que me puede dar, eh, por ejemplo, un error del proceso en el que yo pueda perder y disminuir mi producción en función del tiempo. Este eh, último, que es prescriptivo, puede costar un poco más que los em, mantenimientos comunes que se tienen, digamos, en lo que es predictivo y preventivo. Eh, pero, pues digamos que lo que busco yo es lo que les decía, detectar y disminuir la degradación de los activos con una solución flexible. Eh, ¿De dónde puedo sacar, digamos que la idea de dónde sacar este dinero de este mantenimiento a medida? Eh, entonces el primer, eh, la primera aproximación que se tiene es eh, la línea base energética en la que nosotros digamos que definimos una salida de un sistema, en este caso es la producción de nuestro sistema y determinamos también cuál es la entrada que nosotros queremos medir. En este caso, digamos que el consumo de energía en kilovatios por hora o megavatios por hora, dependiendo del tamaño de su industria. Definimos pues una tasa, ¿cierto? Eh, en este caso no va ordenada porque pues eh, dependiendo de cualquier tipo de industria, la producción de, la industria pues va a depender de los meses donde haya más o menos demanda, también de los países, por ejemplo, digamos en nuestros países, eh, la tasa, por ejemplo, de producción de Colombia no corresponde, por ejemplo, con la tasa de producción de Chile y eh, una medida importante pues es la salida, eh, pues cuánto estoy invirtiendo yo y cuánto estoy eh, sacando yo de, producción. Entonces si, yo tengo una producción alta y un consumo de energía alta, pues no estoy haciendo nada. ¿Yo qué quiero hacer? Pues finalmente aumentar la producción y reducir el consumo energético. Em, entonces para esto tenemos estas aproximaciones de la base, de la línea base energética en la que nosotros digamos que pintamos aquí y eh, con base en un modelo de regresión lineal lo que hacemos es construir esta recta que me va a servir para poder yo entrar con una producción X y determinar cuál es el consumo energético que yo debería tener. Entonces se busca que esa recta tenga un coeficiente de correlación, o sea, qué tan unidas están esas, esas em, variables para formar esa recta, entonces se busca que tenga un coeficiente mayor a 0.7 y pues también se busca medir los diferentes radios de cada uno de esos puntos. Em, ¿Qué hacemos? Pues básicamente es un diagrama de caja gris en el que nosotros conocemos la fuente energética o digamos que em, en este caso eh, el consumo energético que vamos a tener como una entrada y pues que lo vamos a medir aquí a la salida con un sistema de monitoreo de potencia. ¿Qué buscamos maximizar? Pues tener la mayor eh, producción ya sea de bienes o servicios y eh, el mínimo desperdicio de material. aquí hay digamos que unos, una lista de lo que la literatura siempre intenta digamos que eh, describir cómo, eh, por ejemplo, planear si es la primera vez que se hace o mejorar. Porque recuerden que estos son procesos que vienen del ISO 50001 eh, en el que yo busco la mejora continua de todos mis procesos. Entonces yo puedo tener un, una primera aproximación o una mejora de mi proceso actual. Tengo que tener unos indicadores claves de rendimiento en este caso, digamos que aquí en la gráfica aparecen los cálculos de los radios de rendimiento de cada uno de los meses. Entonces pueden haber meses en los que tenga una alta producción y una baja, un bajo consumo energético. Entonces yo busco maximizar estos dos, em, maximizar la producción y minimizar el consumo de energía, que son dos, digamos que en este caso, dos... Eh, variables sin conflicto. Entonces yo puedo eh, simplemente determinar el consumo por el sector que me interesa y empezar a aislar sistemas para quitar, digamos que esa alta eh, acoplabilidad que tiene eh, el sistema energético de, mi compañía. luego, entonces entro a determinar un diseño de control operativo donde hago un estudio de la fiabilidad, eh, hago una parte de programación y pruebas, hago la conversión e implementación y de nuevo repitiendo lo que es el ISO 50001, en lo que es el, manejo o digamos el gerenciamiento energético, pues tengo que tener un fuerte soporte aquí para eh, brindar a los, a los clientes, pues no simplemente es instalar y dejar ahí, sino soportar y generar eh, el algoritmo también de mejora continua. Eh, aquí un ejemplo de cómo se comportan las fuentes energéticas y cómo se da ese análisis eh, de uso final de la energía. Em, entonces tenemos que típicamente en las instalaciones de refrigeración, por ejemplo supermercados o tiendas y en edificios comerciales, tenemos por ejemplo aquí, un consumo o un aporte de 39% por parte de los sistemas de, calefacción, ventilación y aire acondicionado, los edificios comerciales y eh, un 52% en lo que es refrigeración. Em, importante, entonces yo les decía que tenemos un, em, dos objetivos en, eh, que se contradicen, ¿no? Yo busco aumentar la producción, mientras minimizo el consumo energético. Y eh, pues es importante, digamos, que poner en, atención esto, eh, que es que los criterios de diseño rara vez corresponden con condiciones del equipo. Entonces puede que los equipos que tengan nuestros eh, supermercados o nuestras instalaciones estén sobredimensionados o estén subdimensionados generalmente se hacen sobredimensionados, pues porque las condiciones de diseño eh, rara vez se cumplen en el, en el, tiempo real o puede que las condiciones de diseño no eh, sean concordantes con, lo, con, el diseño de la instalación. Entonces, por ejemplo, si a mí eh, me piden hacer una instalación para una cierta cantidad de producto en una cierta cantidad de horas, pero finalmente el cliente no respeta esos tiempos que definió, digamos, en su pliego licitatorio, pues rara vez mi sistema va, va a poder eh, llegar a, al, punto que yo quiero en, de trabajo. Em, también entonces definimos dos tipos de modelamiento pues para poder conocer condiciones del sistema. Uno que es el, el, ARI 540, que digamos que entra con las propiedades termodinámicas de los equipos para diferentes refrigerantes y otro que es el gemelo digital que está basado en las condiciones y mediciones que tenemos. Eh, ¿Cómo se comporta, digamos, una infraestructura típica el, en el sistema? Entonces, tenemos un aquí un ejemplo de un, cliente que tiene diferentes, eh, eh, digamos que recintos enfriados. Tiene un, em, tiene un sistema de refrigeración y un sistema de condensación. Entonces se obtienen los datos, en este caso digamos que eh, aquí tenemos presentación de lo que es la temperatura del proceso, tenemos también, por ejemplo, otra temperatura. Eh, aquí podemos ver cómo se comportan, digamos que hay unos ciertos picos que son los que se van a analizar, más adelante y eh, pues para las diferentes aplicaciones pues se tienen eh, diferentes medidas entonces lo que lo primero que, que, se tiene o digamos que se debe presentar al cliente es una manera sencilla en la que él pueda entender la información por ejemplo, en esta, eh, en esta gráfica no se puede, digamos que, saber si esa corriente está por encima o por debajo de un valor nominal y qué representa esa variación para el cliente. Lo mismo aquí con el voltaje, no, no digamos que tenemos aquí dos puntos en los que se baja el voltaje, pero lo que nosotros no podemos definir es si están bien, si están mal respecto a un patrón entonces necesitamos un sistema experto que nos permita diagnosticar esto. Eh, aquí, por ejemplo, digamos está la presión de baja, la presión de alta, la presión de evaporación, que corresponde al circuito de baja temperatura, y la presión de descarga, eh, que, es, que corresponde a la presión que vamos a encontrar en la condensadora. Eh, lo que se propone es finalmente, digamos, que no tener, o sea, no estoy diciendo, digamos que no estoy satanizando las lo que es estas gráficas temporales, pero la idea es tener una presentación un poco más frecuencial, en la que yo eh, verifico en un rango, ¿cierto?, de mi variable, cuál es, eh, digamos, que las observaciones en el tiempo que son más comunes y si coinciden con el set point del circuito. Entonces, por ejemplo, yo puedo organizar esta información de esta manera en la que puedo tener mi valor, eh, mi media, mi valor modal y la desviación estándar. Y esta eh, gráfica ya me dice un poco más del proceso, porque si yo veo que esta gráfica está muy abierta, significa que las temperaturas de mi circuito son mucho más dispersas, mientras que si está más cerrada, eh, puedo definir que que es un proceso más exacto. Cuando están, digamos, estas gráficas que tienen una, apertura muy grande, pues puedo definir si esa apertura se da hacia valores bajos de la variable o hacia valores altos de la variable, en los que puedo definir si mi sistema está consumiendo energía de más o hay algunas malas prácticas que hagan que mi sistema eh, no alcance la temperatura a la que quiero que llegue. Entonces es más fácil presentarlo en este, en este método de barras frecuenciales en el, que tengo, digamos, estos diagramas de barras y unas líneas que me definen a mí hasta dónde puedo tomar valores, eh, por ejemplo, atípicos y puedo empezar a rechazar valores que no me sirvan en la distribución para eh, inferir resultados. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un límite de atípicos aquí y empezar a jugar con las probabilidades y empezar a decir si eh, digamos que tener una probabilidad condicionada de decir si este, si este valor, eh, por ejemplo, si alguno de estos valores eh, puedo condicionarlo a que sea típico y que pertenezca, por ejemplo, al tema de deshielo, si eso lo hago por un algoritmo de tipo bayesiano. En ese, en ese, en ese tema de lo que es el algoritmo bayesiano, pues simplemente yo defino ¿cuál es la probabilidad de que un valor que tome de aquí sea atípico y que corresponda al deshielo? Y pues básicamente esas, eh, yo puedo reducir la dimensionalidad de, esto, de esta distribución y volver a recalcular para obtener una distribución centrada en los datos que son de interés para mí, que son los datos de temperatura de la cámara. Eh, aquí, por ejemplo, entonces puedo tener eh, una organización de variables eh, que me den un mejor, digamos, una mejor descripción de lo que son los resultados y las mediciones y también puedo empezar a mezclar eh, o interactuar entre diferentes variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener las corrientes de mi sistema aquí. Entonces, para, para una persona que ya tenga, digamos, un poco de experticia en sistemas de refrigeración, le es más fácil ver cuál es la corriente más común. Entonces, digamos, estas que están más altas puede ser la corriente más común entre las diferentes fases. Puede ver aquí una posible desviación de corrientes que haya entre las fases y empezar a analizar por qué se puede dar eso. Entonces digamos que em, en el tema de los voltajes igualmente, cuáles son los voltajes digamos más comunes, menos comunes, eh, cuáles están saliendo dentro de, de ese promedio y empezar a interactuar por ejemplo aquí con la potencia ya que tenemos los valores de voltaje y corriente empezar a, observar cómo se comporta la potencia dónde está dónde tenemos digamos que una potencia menor dónde tenemos mayor consumo de potencia en qué horarios aquí se están utilizando gráficas temporales por ejemplo aquí hay una eh, invarianza de lo que es la corriente y tenemos unos índices altos de invarianza de corriente eh, porque eh, en este caso, en este cliente específico, eh, tiene unos compresores con unos, digamos, presencia de gases condensables que, digamos, generaron unos daños en el bobinado del motor. Entonces eso hace que tengamos unas, una, generación de, de unas invarianzas de voltaje, pues de entre fase y fase, que hacen que eh, nuestro sistema sea ineficiente y pues se genere digamos el cobro de la potencia reactiva. Tenemos entonces también eh, la invariancia de voltaje, este eh, voltaje se mide antes de la entrada, entonces aquí ya digamos que esto ya es un tema ya del proveedor eléctrico del sistema donde tenemos nosotros una variación muy pequeña con base en un límite del 5%. Entonces todas estas eh, mediciones o digamos este nuevo enfoque de cómo presentar la información puede decir un poco más de los datos que los datos en eh, simplemente presentando los datos brutos em, en una serie temporal. Entonces hay datos en los que es mejor presentarlos en una serie temporal y otros en los que es mejor presentarlos en una serie frecuencial. Eh, hay otra forma de presentación de datos, que es cuando ya se tienen una mayor cantidad de datos en el tiempo, y es cuando yo presento diferentes frecuencias a través del tiempo para empezar a hacer un análisis de series temporales. Em, yendo digamos que un poco más a lo que es el modelamiento topológico del sistema, pues se tienen diferentes arquitecturas y aquí es donde es importante definir cuál arquitectura de qué sistema se están usando, eh, digamos, en, cada uno de los momentos. Entonces hay eh, diferentes refrigerantes, HFC, HCFC, tenemos refrigerantes naturales eh, como propano, como CO2, tenemos tecnologías innovadoras con, por ejemplo, scroll o inyección dinámica de vapor. Digamos que son tendencias tecnológicas que actualmente se están incorporando en el mercado y de las cuales nosotros debemos conocer el modelamiento de cada una de esas condiciones. Una de las formas que yo digamos que les propongo, una es la termodinámica de, con el ARI 540 y otro es el modelo del el gemelo digital. Entonces cuando nosotros tenemos un análisis topológico, nosotros simplemente vamos a tomar los puntos los puntos de eh, interés de nuestra gráfica termodinámica, donde no nos va a importar a nosotros, digamos, o digamos que vamos a intentar evitar eh, valores como, por ejemplo, cuánto largo hay de tubería, eh, si está aislada o no está aislada, si, qué, material es nuestro condensador, qué material es nuestro evaporador. Entonces, digamos, hacemos una abstracción de, esa, de esas condiciones reales a lo que es el interés de nuestro proceso para que ustedes eh, digamos que recuerden un poquitico eh, un poquito lo que es digamos este análisis topológico pues eh, ustedes tienen el ejemplo de lo que es un sistema de metro aquí yo tomé lo, el, ejemplo digamos común que es el, las calles de Londres y versus el sistema de metro entonces a pesar de que esto no coincida con las medidas que hay entre cada estación, puede que haya unas medidas de estaciones que sean más lejos, pues simplemente la topología matemática me permite a mí cambiar eh, sin tener que recortar eh, estas líneas, yo puedo deformarlas para que coincidan con, eh, digamos, una explicación más sencilla de lo que es el sistema de transporte de una ciudad. Lo mismo estamos haciendo nosotros en nuestro sistema de refrigeración. Estamos evitando tener eh, algunos datos que pueden o no, digamos que pueden ser irrelevantes o tener una relevancia menor eh, en, el modelamiento del sistema para eh, simplemente tener control de nuestros, digamos, de los datos que son mayormente o los que aportan un mayor contenido a lo que es el modelamiento del sistema. el modelamiento con el 500 con el ARI 540, es un estándar que ustedes pueden encontrar en línea. Eh, es importante mencionar que yo en esta presentación eh, dejé aquí las referencias de todo lo que estoy tomando en este recuadro gris que está dentro de cada una de las, de, las diapositivas, pues para que ustedes vean la, fuente de lo que viene esto. Em, este estándar, pues básicamente relaciona la temperatura de saturación del refrigerante versus la temperatura de descarga en una regresión, eh, en una regresión polinomial, en este caso es una regresión de orden 3, es una superficie porque tenemos dos datos de entrada que es la, temperatura de succión, la temperatura de descarga y simplemente unos coeficientes que el fabricante, pues cualquier fabricante de compresores, sea cual sea, está digamos que en la capacidad de entregar. Entonces tenemos diferentes coeficientes, ya sea para capacidad de refrigeración, eh, entrada de potencia, flujo másico y eh, es importante también hacer las correcciones de, eh, esto, de estas condiciones, porque digamos que esta condición o digamos este cálculo de esta, de esta, de esta propiedad está dado en unas condiciones. Entonces para poder corregir eso, pues se deben tener en cuenta las condiciones a las que está hecho mi experimento o a las condiciones a las que están calculados estos coeficientes de esta superficie versus las condiciones a las que están realmente está funcionando mi equipo. Entonces yo eh, simplemente lo que hago es, eh, tengo estos coeficientes, los determino en un valor y luego hago las correcciones con base en los volúmenes específicos de lo que es eh, la condición a la que trabaje. Em, en este caso digamos que estamos relacionando lo que es el flujo másico de la condición versus a lo que es el flujo másico del rating que tenemos en, en el sistema y relacionamos también pues las densidades o, en este caso volúmenes específicos de las dos condiciones tanto de la condición em, para la condición eh, que estoy tomando en este sistema. Esto, digamos, para compresores que son de, con un perfil de velocidad o que funcionen nominalmente ya sea 50, 60 ciclos. Y también hay otra ecuación que modela los mismos eh, digamos que modela las mismas salidas que son eh, la capacidad, la potencia, eh, la corriente, flujo másico, con compresores que puedan ser de velocidad variable. Y en este caso ya no tenemos únicamente una superficie generada, digamos que en este caso 3D, sino que tenemos una superficie generada en cuatro dimensiones, donde tenemos tres dimensiones de entrada, una la temperatura de succión, una la descarga y otra la velocidad angular o las RPMs que tengamos en nuestro, nuestro equipo y la eh, propiedad de salida con 20 coeficientes que se relacionan eh, según esta fórmula. Em, es importante pues determinar eh, cuáles son esos coeficientes, cuál es el grado de desviación que tienen esos coeficientes, porque eh, ahí vamos a tocar algo que más adelante en otras diapositivas, que es la propagación del error. Entonces, aquí eh, se modela, digamos que uno puede modelar el sistema, se modela con estas ecuaciones y el sistema nos va a dar un comportamiento en este sentido, lo que aparece en la recta roja. Como sabemos si ese em, sistema que está calculado es bueno o no es bueno. Ahí viene ya digamos que un modelo y uno eh, heurístico ¿sí? Eh, que ustedes pueden determinar. En este caso yo lo estoy comparando contra una eh, curva de Gompers. la curva de Gompers nos da un comportamiento. es una curva sigmoide que tiene un comportamiento, digamos, a, la entrada eh, diferente al que tiene, por ejemplo, a la salida. Entonces, eh, como yo les decía, digamos que lo que yo he visto eh, en la industria generalmente es que los sistemas no corresponden con, o digamos que la capacidad de diseño no corresponde con el real del sistema, o la capacidad real del sistema. Entonces, lo que, lo que digamos que estoy usando es una curva de Gompertz que se usa en eh, modelamiento de eh, infecciones, por ejemplo, como el COVID-19. El COVID-19 tiene unos comportamientos en el que digamos que tenemos un crecimiento eh, más notorio en, en la primera mitad y luego tenemos una estabilización mucho más, digamos, más fuerte en lo que es los valores saturados de la variable hacia el, digamos que hasta este 100%. Entonces, con esa curva que yo digamos que definí como la ideal, ustedes pueden definir una recta o pueden definir una sigmoide, cualquiera de las formas que decían está bien para su proceso, eh, pueden calcular, por ejemplo en este caso, un coeficiente con los valores esperados de esa señal y determinar si estos errores o estas distancias relativas que hay desde la que se generó en el sistema versus a la que estamos eh, nombrando como ideal eh, son pequeños y podemos darle un nivel de aprobación a nuestro sistema. Entonces, eh, básicamente este coeficiente de Pearson que tenemos aquí nos da una relación entre qué tanto están pegados o, qué, o digamos los movimientos relativos que hay entre estas etapas de modulación y versus la modulación que se tenga en el sistema. Eso es básicamente el modelamiento de cómo se hace para lo que yo espero consumir en potencia, en capacidad, eh, corriente y flujo másico de un compresor. Pero pues yo tengo que simular también el comportamiento de mi sistema con base en las condiciones reales, porque no siempre voy a tener el mismo nivel de carga y no siempre voy a tener el mismo eh, nivel de, eh, o digamos que las temperaturas ambiente no van a ser iguales. Entonces aquí les, les propongo también la simulación con condiciones reales en las que yo puedo tener dos perfiles de carga, un perfil de carga para, por ejemplo, lo que es media temperatura, ¿sí? con respecto a la, temperatura ambiente. Esto está basado en un criterio de Log Ridge Laboratory. Eh, y, en la parte inferior pues van a ver el, em, el perfil de carga de lo que es baja temperatura que también va a tener una ecuación a trozos en la que se definen los comportamientos o qué tanto porcentaje de la carga voy a tener eh, por ejemplo con base en la temperatura ambiente. Entonces, digamos aquí, eh, explicando esta ecuación un poco, tenemos eh, un 65% de la carga cuando, cuando la temperatura ambiente es menor a 4.4 Celsius y tenemos una variación lineal cuando la temperatura se encuentra, cuando la temperatura ambiente se encuentra entre 4.44 y 26.67. Luego, pues cuando la temperatura es mayor a 26.67, pues simplemente vamos a tener el 100% de la carga. Entonces vamos a tener una variación lineal, ya sea para los procesos de baja temperatura o ya sea para el proceso de media temperatura. Con esto estamos variando la temperatura de succión saturada, o sea, la entrada del compresor. Para variar la temperatura de condensación o la temperatura, digamos que a la salida del compresor, por así decirlo, digamos que muy... Eh, folclóricamente. Entonces lo que definimos es un perfil de clima. En ese perfil de clima tenemos diferentes aplicaciones o diferentes, digamos que, eh, marcas de clase, donde tenemos temperaturas menos probables, aquí ustedes ven, digamos, estas canecas están muy bajitas, versus a las temperaturas más probables de, de, de mi zona. Entonces lo que hago yo simplemente es tener o hacer una sumatoria, no tengo que calcular Em, muchos muchos eh, intervalos, sino que yo me baso en estas ecuaciones, de lo que es estas ecuaciones a trozos, defino si mi temperatura que tengo aquí en esta caneca es básicamente eh, en qué parte de la función a trozos aplica y simulo cuál debería ser mi consumo energético eh, de eh, mi equipo a través del año. Entonces puedo tener eh, aplicaciones de lo que es HFC, entonces lo calculo de una forma. Cuando son eh, sistemas de CO2, donde tengo aplicaciones transcríticas, lo calculo de una forma en la que voy a tener la temperatura saturada de succión y en este caso, digamos que para los sistemas de CO2, ya no voy a tener temperatura de condensación, sino que voy a analizarlo a través de la presión del CO2 en el estado transcrítico y para aplicaciones de CO2 subcríticos que no tengan variaciones de condensación, pues simplemente voy a tomar una variación también, pero eh, con base en lo que es la temperatura de succión saturada y la de condensación o que en este caso siendo un sistema subcrítico pues tendría que ser la temperatura de evaporación de la cascada superior entonces con esto yo ya tengo eh, el modelamiento de mis equipos, de mis compresores generalmente. Entonces tengo el modelamiento de mis compresores con base en variaciones de temperatura ambiente que están eh, digamos que relacionadas con la temperatura de condensación y tengo variaciones también con la temperatura de cámara en la que yo tengo digamos que variaciones en la temperatura de evaporación yendo un poco más a lo que es el, modelo digital, pues tenemos un espacio físico en el que nosotros tenemos eh, nuestro controlador y nuestra máquina de la que podemos obtener datos. Entonces nosotros de esta máquina podemos obtener datos, características y empezar a entender cómo funciona esa, esa, esa máquina. Entonces podemos tener diferentes clusters de la máquina por ejemplo, un modelo de degradación, cómo se comporta esa máquina en el tiempo versus los mantenimientos que tengamos. Para eso usamos análisis, por ejemplo, radiales o análisis de series de tiempo en los que yo puedo tener análisis frecuenciales que puedan entregarme o no información de eh, cómo se comporta mi equipo o mis datos en función del tiempo. También podemos tener el, modelado físico, como lo hicimos anteriormente por el ARI 540. Y eh, finalmente, digamos que un CAD o un modelo 3D de lo que es mi aplicación. Y relacionar toda esta información que encontramos para construir un modelo virtual del que yo pueda tener un, un comportamiento o unos conductos, unas conductas que tenga mi sistema para poder inferir fallas o decisiones sobre mi sistema digital y no afectar mi sistema físico. O sea, por ejemplo, si yo tengo un buen modelado de mi sistema, yo puedo inferir fallas sobre este y decir, em, eh, involucrar algunas fallas, por ejemplo, qué pasa si mi compresor se recalienta, qué pasa si llega a temperatura más fría. Entonces puedo ver esos, esas fallas eh, en un modelo virtual y no exponer mi activo físico eh, en el sistema. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues simplemente esto se basa en un modelo eh, conductacional de lo que es la psicología, en la que yo tengo información del proceso y tengo un sistema neural en el que digamos que estoy analizando la información. Yo tengo, digamos, como persona unos algoritmos de autoprotección y unos digamos, algoritmos para eh, cuidarme del peligro. Entonces, simplemente yo estoy cambiando aquí en mi regulación interna, pues cuando tengo, digamos, que em, la evaluación de las amenazas y lo que es, digamos, la copia de comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando uno se enfrenta a un peligro, pues uno tiene que ser una persona valiente. Entonces lo que hace uno es copiar eso a lo que es eh, analizar si esa copia de esa persona valiente me va a poner a mí en peligro o no. Esto obviamente tiene que ir de la mano con la experticia y la práctica y la autoprotección pues va a venir de la elección de las actividades y de la evaluación de las salidas. Esto es simplemente este intercambio o esta retroalimentación que tenemos aquí es un modelo de comportamiento que se puede extrapolar a la máquina. Simplemente nosotros en la máquina, ¿qué hacemos? Tenemos un modelamiento físico del que yo voy a copiar eh, unos datos de los, de los clusters o de los eh, nodos internos y empezar a analizar eh, las entradas y salidas. Las entradas las obtengo de los sensores, las salidas las, de los actuadores y en el modelo ya, digamos que virtual, yo puedo forzar entradas y medir salidas y retroalimentar eso al modelo que tengo para eh, prever las fallas con el tiempo. Eh, ¿Cómo hago eso? Pues simplemente aquí voy a explicar uno de los modelamientos que tengo con em, en campo. Entonces simplemente esta es una tarjeta de desarrollo que se programa en MicroPython. Es una tarjeta que se llama SP32 que tiene la facilidad o digamos que tiene, sí, una de las características que tiene es que se puede generar un sitio web dentro de esto. Entonces aquí ya estamos no solo uniendo la instrumentación de campo, sino que digamos que ya estamos mezclándolo con lo que es el Internet de las cosas. Aquí esta tarjeta me puede generar una, un wifi y un sitio web en el que yo puedo tener control de lo que es diferentes sensores que acopla la tarjeta. Entonces, en este caso, eh, tenemos sensores de voltaje, transformadores de corriente, transductores de presión, sondas de temperatura y en el caso tal, pues la salida que tengo es el sitio web responsivo em, para el manejo de los datos y una salida relé que puede o no puede estar dentro del sistema, porque yo puedo medir si, eh, simplemente para tener eh, mis datos o también puedo medir y actuar en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este ejemplo? Entonces, para la validación o el método de validación, tenemos estos transformadores de corriente, los que estamos viendo, pues evidentemente corriente. Tenemos el transductor de presión en los que vamos a medir, por ejemplo, eh, em, presión de succión saturada, presión de condensación saturada y presión de aceite. Y tenemos sondas de temperatura en los que estamos midiendo la temperatura de la línea de succión y la temperatura de la línea de descarga. ¿Qué es lo que se hace? Primero se hace un análisis de las propiedades termodinámicas de los distintos refrigerantes. Entonces en este caso el refrigerante que seleccionamos es el R448A y él describe una curva en la que yo utilizo un sistema de regresión lineal para encontrar estos coeficientes que me dan la temperatura saturada eh, correspondiente a la presión que yo estoy midiendo. Entonces yo tengo una presión medida y sobre esa presión medida voy a inferir la temperatura saturada. Encuentro la temperatura saturada con un coeficiente de regresión cuadrada de 0.989 entre unos valores, pues obviamente no estoy tomando todos los valores de la variable, pero eh, yo sé que las temperaturas de mi sistema pues van a variar entre unos puntos que yo ya tengo definidos y las presiones ya tengo definidos. Entonces no tengo que tomar todo el espectro, sino reduzco ese espectro a específicamente a un rango que yo eh, considere interés para mi sistema. En este caso un sistema de baja temperatura que tiene un, eh, digamos que un alto valor de retorno de líquido, o una alta probabilidad, ya estamos hablando de probabilidades de que pueda ocurrir o no un evento. Después de eso, pues lo que hacemos es eh, estos son datos que nosotros tenemos que tener para nuestro modelo. Tenemos unos coeficientes, un radio específico de calor de cada uno de nuestros refrigerantes. Y con esos eh, radios específicos de calor, pues tenemos la temperatura medida, ¿cierto? La temperatura de la succión, tenemos la presión de descarga, la presión de la, de la succión y simplemente reemplazamos los coeficientes aquí para estimar una temperatura de descarga estimamos la temperatura de descarga y tenemos la temperatura saturada de succión. ¿Qué hacemos con eso? Pues simplemente con eso lo que hacemos es eh, un, un, bloque aquí dentro, un bloque de programación en el que vamos a tener un bloque de medición del sobrecalentamiento donde vamos a tener dos entradas analógicas. Una es la temperatura saturada de succión, la segunda es la presión saturada de succión. Con esas dos calculamos el sobrecalentamiento, entonces tenemos en este primer bloque una salida que es el sobrecalentamiento y luego tenemos una función que habilita o no habilita la protección del sobrecalentador. Entonces, ¿cómo hacemos esa protección? Pues simplemente determinamos con nuestra temperatura eh, de succión, con nuestra presión de succión, nuestra temperatura de salida y nuestra eh, temperatura de salida. Con eso qué determinamos, si nuestra temperatura de salida es baja, pues podemos inferir que está retornando líquido nuestro compresor, porque al meter refrigerante más frío, pues simplemente se va a caer la temperatura de descarga. Entonces esto habilita eh, esto habilita o no habilita la protección del, del, compresor. ¿Cuándo debe proteger el compresor? Pues simplemente cuando esto está habilitado, entonces también se tiene la medición de corriente para que él determine que el compresor está prendido, ¿sí? porque digamos que el nivel de sobrecalentamiento cambia. Y aquí tenemos un sistema en el que nosotros enviamos esa salida de sobrecalentamiento, la retrasamos en el tiempo y vemos cómo varía la serie de tiempo. Entonces, si el sobrecalentamiento actual es menor que el anterior, entonces ya podemos decirle a ese sistema que está generando una tendencia. Entonces tenemos esa tendencia de que el sobrecalentamiento está cayendo cuando el compresor está prendido, cuando la temperatura de descarga está baja, entonces él lo que va a hacer es habilitar esa salida del sistema para eh, ya sea apagar el compresor o digamos que cerrar una solenoide para em, eh, proteger el sistema. Entonces digamos que este es uno de los ejemplos en los que tenemos que, digamos que mezclar esta infraestructura de, sensores y eh, pues con la programación eh, podemos definir un algoritmo de protección y medición del sobrecalentamiento en tiempo real. Entonces nos da aquí en el sitio web responsivo que genera este elemento a través de Wi-Fi entonces tenemos la medición del sobrecalentamiento en tiempo real y la habilitación de la protección de sobrecalentamiento. Eh, para los reportes de datos, eh, la presentación, digamos que los números que obtuvimos, lo que hacemos es normalmente normalizar los datos. ¿Qué es normalizar los datos? Pues ponerlos en una escala para que para nosotros digamos que sea fácil entenderlos. Entonces, inicialmente yo les ponía aquí un ejemplo de lo que son los datos normalizados. 0 eh, y 1, entonces yo calculo el mínimo de la variable, el máximo de la variable, y lo que hago es que genero una variación entre 0 y 1, y em, pues eh, lo que estoy viendo ahí inconscientemente son zonas más oscuras y zonas más claras. Eh, lo que voy a tener ahí pues es una distribución en la que yo tengo valores más oscuros, o sea, digamos zonas más oscuras donde hay más datos y zonas donde hay menos datos que tengo aquí. Entonces, digamos que esto es una temperatura de un circuito en los que yo voy a tener temperaturas más altas que corresponderán a lo que son, por ejemplo, deshielos y temperaturas más bajas que corresponderán al circuito y a lo que es el set y la histéresis de, cada uno de los circuitos. Entonces, eh, en vez de trabajar con la serie temporal, vamos a trabajar con la serie frecuencial que es un poco, digamos que más explicativa. Y aquí ya tenemos, digamos que la serie frecuencial en la que nosotros podemos determinar cuál es la moda, cuál es la media, cuáles son los valores de desviación estándar y cuáles son los valores eh, atípicos. Entonces ustedes pueden aquí hacer un filtro de atípicos, ya sea por ejemplo, digamos que en este caso yo utilizo el test de Group o el test de Dixon al 95% y con eso obtener un comportamiento de mi circuito. O sea, yo puedo decir 33.73 de los datos están en este rango, mientras que hacia este lado pues va reduciendo la distribución y hacia este lado también va reduciendo. Eh, esa gráfica me dice cuál podría ser la temperatura más probable de mi circuito y más o menos entre qué temperaturas eh, yo esperaría encontrar mi circuito. ¿sí? Eh, pero en ese caso faltaría compararlo contra un patrón. Entonces en este caso solo me voy a quedar con la gráfica azul, que es la que genera el, digamos que la distribución, que ya está sin los atípicos, y la comparo contra una gráfica patrón que es la que yo defino con mi circuito. Esta gráfica me la da mi control, mi controlador, o en este caso digamos que si sí, es un controlador que tiene un set point Aquí está el punto, digamos, al que yo quiero que vayan la mayoría de mediciones de temperatura y tengo una histéresis o un rango en el que voy a tener aquí que es los, que, los valores que no quiero que se salga. Digamos que por debajo de esto quiero que deje de enfriar y por encima de esto quiero que empiece a enfriar. Quiero que me traiga la mayoría de distribución de datos aquí. Eso es lo que le estoy pidiendo a mi control, que me mantenga las temperaturas aquí con una dispersión baja. Entonces, eh, yo calculo aquí, por ejemplo, en este caso, cuál es eh, la misma, digamos, la misma distribución de datos con base en, los parámetros de ese circuito y pues ahí ya puedo em, empezar a inferir resultados. ¿Qué son cuáles? Pues simplemente el valor modal de, está por debajo del, del set point. O sea, estoy enfriando más de lo que debo. Simplemente pues ahí estoy poniendo eh, incremento el consumo de energía y estoy poniendo la calidad de mis alimentos en riesgo. Si esto es un proceso, por ejemplo, de carne de res o es un proceso de conservación de, de, lechuga o, de espinaca, entonces enfriarla además va a hacer que dañe mi proceso. Si es carne de res y la estoy enfriando además entonces puedo generar cristales dentro de... Eh, puedo generar cristales dentro, del, eh, dentro de la carne que dañen la calidad de la carne y la va a hacer más dura al paladar. Em, entonces digamos que desde el punto de vista de mantenimiento, pues voy a tener bloqueos. Desde el punto de vista de calidad, voy a tener una, una calidad inferior a la que se supone debería tener en mi producto. Y desde el punto de vista de la gerencia, pues voy a consumir más energía de la que necesito. Eh, eh, entonces, digamos, en cualquiera de los tres casos, pues es un gasto que no debería tener en mi sistema. Entonces aquí ya ustedes pueden empezar a, a, definir, aquí por ejemplo digamos esta área es más energía invertida en un objetivo de más baja temperatura y en los valores de alta temperatura pues voy a tener que puede ser dado por errores de almacenamiento, tal vez aperturas excesivas eh, de puertas o problemas en los aislamientos. Entonces tengo rangos más amplios y eh, que me van a hacer perder energía y me van a hacer aquí yo pierdo energía y en estos yo pierdo la calidad de mi producto. Entonces como comparo esas dos distribuciones que tengo, eh, que, ¿cómo, comparo yo esas dos distribuciones? Pues simplemente utilizo métodos estadísticos clásicos que ya sea como la prueba T en la que yo comparo medias y varianzas de dos distribuciones o por ejemplo el test ANOVA o, el test de, Fisher que son métodos clásicos en los que puedo comparar varianzas y medias. Esto finalmente nos va a dar un mapa de calor de lo que es la distribución de las temperaturas de todos nuestros circuitos. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que aquí se están, en esta gráfica que les estoy poniendo, se están pintando el mapa de calor de cómo se comporta la tienda, eh, digamos en este caso es una distribución de una tienda, y pueden ver qué circuitos están más dispersos en temperatura y cuáles están más cortos en, temperatura. Entonces, digamos, para alguien de calidad ya le es más fácil eh, observar cuáles son los procesos críticos en los que tiene que reducir esa amplitud de rango de, del sistema de, de enfriamiento y probablemente corregir prácticas del personal que se puedan estar generando eh, erróneamente. Luego eh, estos datos, aquí ya entramos un poquito en lo que es eh, la red neuronal. Entonces tenemos de la forma de cómo entrenar los algoritmos. Los algoritmos, entonces aquí yo les pido el favor que no menosprecien las capacidades de los técnicos, porque los técnicos tienen interiorizado ese sistema de redes neuronales en, sus cerebros. Entonces, ¿qué es lo que hace un técnico? Un técnico simplemente llega y compara unas entradas y con unas salidas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un refrigerante con una temperatura antes y después del filtro y eh, empezar a modelar una presión. ¿Cómo modelo esa presión? Pues simplemente eh, yo tengo una condición nominal unas condiciones por encima, unas condiciones por debajo y lo que hago es que modelo cómo se comportaría esa presión con base en la temperatura, eh, por ejemplo, con diferentes calidades de refrigerante. Entonces puedo tener calidad 0, calidad 0.15, eh, 0.25 y empezar a definir unos valores aquí para llenar esta tabla con una diferente codificación. Yo lo utilizo con datos normalizados, pero cualquiera lo puede utilizar con cualquier eh, otro dato. Entonces, eh, lo que hacemos es, en este caso, para entrenar un algoritmo para que eh, determine cuál debería ser, si este filtro o no necesita ser cambiado. Entonces tenemos una presión que medimos de la presión de alta, una temperatura que medimos de la temperatura antes del filtro y pues lo que vamos a determinar es si, ese, si esa presión que está saliendo acá que calculamos con la temperatura es igual a, o es menor, perdón, esa presión de salida es menor que la presión de entrada menos un delta de presión, pues simplemente nosotros decimos el filtro debería ser cambiado. Eso es lo que nosotros hacemos con ese sistema. Entonces se, traen, unos datos. Eh, generalmente, digamos, porque nosotros medimos temperatura, porque esa medición de temperatura eh, es más barata que medir presión. Entonces nosotros medimos temperatura aquí, temperatura aquí. Con la gráfica empezamos a inferir resultados y con esa inferencia de resultados pues podemos determinar si es posible o no es posible eh, utilizar esos datos para lo que es la gestión de mantenimiento. Entonces, em, lo que tenemos nosotros es básicamente la construcción de una red neuronal. Aquí en la construcción de la red neuronal, nosotros tenemos unas entradas que pueden generar otra entrada o simplemente esas entradas pueden entrar a otro sistema en el que esos, en el que esas, eh, digamos que esos subsistemas interactúan entre ellos y al final pues van a ir a otro sistema con unas funciones de activación que ya vamos a ver qué es. Estas funciones de activación se, se les ingresa una salida que yo ya conozco de mis históricos de mantenimiento y determino o hago que ese sistema me bote un error muy pequeño. Entonces cuando yo miro la salida del sistema y la comparo con mi salida real, pues simplemente voy a tener una señal de error. Y entre esa medida de error sea más pequeña, pues significa que mi sistema está bien entrenado. Entonces yo, yo eh, los históricos de mantenimiento los voy a usar para entrenar mi red. Pero pues no todos los voy a usar para entrenar mi red. Lo que voy a hacer es que unos datos los voy a usar para entrenar y otros datos los voy a, hacer, los voy a usar para validar. Eh, importante, estos dos subconjuntos de datos son totalmente distintos. Yo no puedo utilizar datos para entrenar y para validar, porque pues sencillamente yo le estoy pasando las respuestas a mi algoritmo para que y él me va a validar con datos que, de los que él aprendió. Entonces yo tengo que dejar unos datos para que él aprenda y unos datos para que él vale que son básicamente las redes neuronales. Las redes neuronales, eh, digamos que son una parte de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son los algoritmos en los que yo, digamos que uso esas capacidades eh, o busco emular capacidades de las personas. Eh, en lo que es aprendizaje de máquina, eh, lo que es aprendizaje de máquina, yo lo que busco es predecir las salidas con una programación específica. Y en el Deep Learning utilizo las dos técnicas anteriores para imitar el conocimiento que ganan los humanos. Entonces, ¿qué tengo? Las ventajas que tengo con estas, con estas redes neuronales. Entonces, son fácilmente implementables y puedo utilizar un, una habilidad muy importante que es el paralelismo. Actualmente estoy, eh, digamos que, usando un módulo de multiproceso eh, desarrollado por eh, las personas que crearon el, el, que es una herramienta en la que se basan todos los software de, cálculo. Y aquí ustedes pueden ver en los que yo defino, digamos que casi que una encuesta, por así decirlo, y pues evalúo varias propiedades al mismo tiempo en los que puedo iterar esa programación en paralelo. O sea, yo no estoy obteniendo una temperatura y calculando, por ejemplo, otra propiedad, sino que obtengo todas las temperaturas y todas las mediciones y calculo de manera paralela para obtener resultados en tiempo real. Entonces eso es lo que, lo que en eso se usa estas eh, redes neuronales y el procesamiento en paralelo para obtener resultados en tiempo real lo más rápidamente y aprovechar, por ejemplo, todos esos eh, núcleos de, de, su computador. Eh, muchas veces ustedes verán que les venden un computador que tiene 8 núcleos, que tiene 16 núcleos. Eh, entonces, esta parte de estos sistemas se aprovechan de esos núcleos para hacer ese procesamiento en paralelo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los datos que obtenemos de los sensores? Simplemente podemos utilizar esos mismos datos para obtener sensores virtuales, o sea, empezar a inferir salidas o digamos mediciones de otros elementos que tuviéramos montados con base en las señales de otros sensores. Entonces aquí lo que vamos es, eh, este es un sensor, digamos que este em, eh, paper que aparece aquí está basado en lo que es eh, la medición del flujo másico, eh, perdón, la medición de la masa total del refrigerante que está eh, relacionada con unas mediciones, eh, unos parámetros que voy a mostrar aquí. Básicamente son unas constantes que son calculables y otras constantes que son del proceso. Entonces e, estos son valores que, están del manual de nuestro fabricante. Entonces el, el fabricante nos debe decir por ejemplo, si es una unidad condensadora, nos debe decir cuánto es la capacidad, por ejemplo, del recibidor al 90%. Eh, es un valor que ustedes podrán encontrar en cualquiera, cualquier manual de los fabricantes. Eh, aparece ahí la capacidad del recibidor al 90% y a qué condiciones está tomado eso. Entonces les pueden decir, no, tiene un subcooling de 0 Kelvin y tiene un superheat de 11 Kelvin. ¿Sí? Esos son valores que nos debe entregar el fabricante del equipo y hay otros valores que son calculados a partir eh, pues de las condiciones reales, ¿no? Tenemos entonces un factor de sobrecalentamiento, un factor de subenfriamiento y, eh, y también hay otro valor que es el valor de aprendizaje y efectividad del módulo. Entonces aquí tenemos un alfa sub 0 que es un dato que se debe ajustar en campo eh, y debe ser ajustado, porque Porque no todos los sistemas tienen la misma capacidad o de, de, mantener, digamos que el líquido en el tanque. No todos tienen la misma longitud de tubería y cambian dependiendo de la topología que se tenga en la planta o en la instalación y las condiciones, porque no es lo mismo, digamos, que el nivel de refrigerante para un sistema de media temperatura que para un sistema de em, eh, baja temperatura. Eh, ¿Qué nos entregan estos sensores? ¿O, por qué utilizar sensores virtuales? Porque, por ejemplo, podemos tener sistemas como este, en el que tenemos un recibidor grande de líquido, en el que recuperar ese refrigerante eh, puede ser crítico para el sistema porque puede ser un sistema que no eh, digamos que en, los que no se puede implementar una parada larga de todos los equipos y em, también eh, también tenemos sistemas en los que eh, es imposible digamos que aforar el tanque para hacer una medición con un sensor directo entonces tenemos que hacer una, una medición indirecta y eh, empezar a inferir resultados aparte de otro sensor entonces aquí es importante mencionar que estimar es diferente de adivinar. O sea, cuando yo estimo las mediciones con un sensor, es diferente de estar adivinando cuál podría ser el nivel de ese, de ese tanque. Y aquí eh, hay unas fórmulas en las que, eh, digamos que quise copiar algunas, donde se ve eh, la propagación del error. O sea, digamos, si yo no tengo certeza sobre ese sensor, pues voy a tener aquí una desviación estándar grande y eh, eso eh, pues generalmente está elevado al cuadrado, ustedes lo pueden ver aquí. Entonces estoy propagando el error de cada una de esas variables y esas, ah, digamos que adivinanzas que estoy tomando respecto a esos eh, sensores. Entonces es importante tener fiabilidad sobre los sensores, sobre los datos y sobre estas, digamos que, sensores virtuales. Eh, respecto a la predicción del sistema, esto ya casi que es de los últimos temas que tenemos aquí. Eh, la predicción del sistema nos permite a nosotros eh, inferir resultados. Entonces aquí voy a plantear una red neuronal pequeñita para que ustedes más o menos puedan ver cómo funciona. Y en el caso de, digamos que si este seminario tiene buena difusión, pues haríamos una segunda eh, charla para eh, entrar un poquito más en, profundidad de lo que es esta, estos sistemas. Entonces, digamos que planteamos dos condiciones que, pueden, que tienen que cumplirse. Una es eh, tener una bomba de vacío, la segunda es hacer prácticas de vacío. Entonces, simplemente nosotros tenemos dos entradas y podemos definir una tabla de verdad de ese proceso. ¿Qué significa? Si yo tengo una bomba de vacío y tengo un vacuómetro, pues simplemente voy a ser un buen técnico. Si tengo una bomba de vacío, pues es de los técnicos que hacen generalmente eh, vacío por tiempo, entonces eso no está bien. Si tengo, por ejemplo, si no tengo la bomba eh, de vacío y tengo el vacuómetro, es de esos técnicos que eh, van a hacer autovacío con el compresor. Estos son los compresores, digamos que los que ya, digamos que en los compresores abiertos se podía, en estos compresores ya no se puede. Y si yo no tengo ni bomba de vacío ni vacuómetro, pues no sería un buen técnico. Eso sería. Entonces yo tengo una región en el espacio en el que yo tengo mi característica 1, mi característica 2 y quiero segmentar o separar cuál es mi zona de aceptación y cuál es mi zona de rechazo. Simplemente lo que hago es que genero una zona con estas dos entradas. Entonces yo cuadraría estas dos, estos dos pesos de cómo interactúan las características para eh, tener eh, una predicción correcta. Eso lo hago a través simplemente de una ecuación eh, lineal. Entonces esta, esta ecuación de regresión lineal es cómo funciona una red neuronal artificial, digamos que muy por encima, para hacer que se tomen predicciones pero no siempre voy a necesitar o digamos que no siempre me va a ser útil una única red eh, neuronal. Esto es lo que se conoce como perceptrón. Entonces yo puedo tener otro tipo de problemas, por ejemplo, un sistema en el que yo tenga que cargarlo con 404 o con 507. Sé que el 404 y el 507 tienen las presiones parecidas, temperaturas parecidas, pero yo no los puedo mezclar porque uno tiene un comportamiento aseotrópico y el otro tiene no aseotrópico. Entonces tengo ahí una tabla de verdad en la que yo tengo dos conflictuantes. Entonces, si yo tengo que cargar mi sistema, no puedo no cargarlo con uno, ni tampoco no puedo no cargarlo con el otro, porque eso no me va a permitir arrancar el sistema. No lo puedo cargar con los dos porque a pesar de que tengan las mismas presiones y temperaturas, son diferentes sistemas. Uno va a ser asiotrópico y el otro es no aseotrópico. Entonces, o lo cargo con uno o lo cargo con otro. Entonces eso me va a dar una figura así. Esa figura ya me genera dos zonas en las que yo tengo que separar mi sistema. Entonces esas zonas en las que tengo que separar mi sistema ya no me piden una única capa, sino que me piden dos capas en las que eh, voy a tener que... Em, voy a tener que empezar a segmentar esas entradas para que me den mis salidas. Entonces, para que me den dos regiones. Una región aquí y otra región en la parte inferior. Y así funciona una red neuronal eh, con varias capas. Estas capas también las puedo definir, por ejemplo, linealmente. Y esas capas van a interactuar con ellas. Eh, yo puedo definir tantas capas como quiera, pues obviamente estoy eh, haciendo digamos que mi proceso más complejo y finalmente van a ser unas rectas interactuando con rectas. Pero pues ahí volvemos al mismo problema. Si nosotros tenemos esas rectas interactuando con rectas, cuando yo sume al final, que va a ser esta relación que tenga aquí, de rectas interactuando con rectas, pues al final me va a dar esas rectas. Entonces yo tengo que poner una función, que es la que yo les decía, que era la función de activación, eh, y esa función de activación pues simplemente es la que va a tomar la decisión. Em, hay diferentes funciones de activación. En este caso, digamos, por ejemplo, tenemos una sigmoide, una tangente eh, inversa y una función que se llama relu. Simplemente la sigmoide es una S que va, eh, digamos, dibujada en este sentido. La tangente hiperbólica va desde menos 1 a 1 y la función relu pues va desde 0 y en 0 empieza a variar linealmente. Entonces simplemente es eh, esta función de activación es con la que voy a cortar mi recta que está aquí y la voy a cortar con esta otra función. ¿Para qué? Pues para que quitarle ese comportamiento lineal y que no me quede una recta con, con otra recta. Eso es lo que voy a hacer con esas funciones de activación, que es a la que les estoy mostrando aquí en la, animación. Entonces, un problema en los que yo pueda tener este resultado y esta predicción puede ser, por ejemplo, cuáles son los puntos en el marco operativo que eh, está o en los que está funcionando mi compresor del que yo tengo los datos. Entonces recordemos que yo puedo tener diferentes temperaturas de evaporación, diferentes temperaturas de condensación y no todos los puntos van a tener el mismo consumo de potencia, rendimiento ni radio de eficiencia energética. Entonces, ¿qué hago yo? primeramente, pues lo que defino es eh, una zona en la que él pueda comportarse, que era esa zona de puntos verdes, y al borde va a estar unos puntos rojos y simplemente lo que hago es crear cuáles son las funciones. Entonces, entre, entre girar esas funciones y sumarlas e interactuar entre ellas, puedo definir una zona donde eh, es correcta esa, digamos, si ustedes ven, digamos que el punto máximo de la función que se genera aquí es como una cúpula, esa es la cúpula que voy a generar aquí para mi región de aceptación, mientras que lo demás que corte el plano va a ser mi función de rechazo. Eso es lo que voy a tener a través de mi, de mi red neuronal. Entonces, eh, para entrenar la red neuronal yo puedo tener una cantidad de datos en las que yo pueda ir de un dato a otro por fuerza bruta, eh, es una de las formas de hacerlo, ir con fuerza bruta cuadrando estos pesos, o sea, o digamos como cómo interactúan unas capas con otra para finalmente llegar a un resultado. Eso lo puedo hacer por fuerza bruta, pero eh, vuelvo al mismo problema. Me es más fácil decidir con una persona que con una computadora porque toda esta interacción entre todas estas capas tiene un coste computacional muy alto. Y se utiliza pues una, una, eh, digamos que un modelo de optimización de gradiente y pues lo más fácil de usar es un modelo de propagación hacia atrás. Entonces, eh, alguna vez escuché una historia, por eso hice este, esta gráfica. Es como si, por ejemplo, ustedes quisieran comprar unos zapatos de cuero y esos zapatos de cuero pues dependieran de la mano de obra y de la ganancia que se tienen. Pero esos, esos zapatos de cuero que les están vendiendo pues van a depender de un proceso de marroquinería. Y ese proceso eh, va, a depender de una, de, una, de una mano de obra y una ganancia y ese producto que llega a, a, a, hacer a la marronquinería pues va a depender de un proceso de una curtiembre que va a eh, venir de un material en bruto y unos procesos o unos defectos que van a ser post-mortem o pre-mortem de la res de, que está digamos que dando el cuero. Entonces, ¿qué hago yo? Sí, entonces, lo que hago yo es que determino aquí la salida de mi sistema. ¿Cuál eh, entonces mi sistema? Yo quiero que baje el precio de los zapatos. Entonces, yo voy a responsabilizar a cada uno de estos sistemas en diferente proporción para determinar dónde está la mayor cantidad de error. Entonces, empiezo a devolverme desde mi salida hacia atrás y eso es lo que se llama un sistema de propagación o back propagation en, el, en, el, en, lo que es redes neuronales para empezar a determinar estos eh, pesos específicos y eh, poder cambiar estos pesos y ajustarlos sin tener una mayor em, digamos un mayor coste computacional eso es básicamente lo que es eh, las aplicaciones de redes neuronales y finalmente, pues lo que les quería presentar era eh, entender, digamos, cómo se aplica esto en el campo. Eh, inicialmente, pues entender las necesidades del cliente, eh, qué busca el cliente. Por ejemplo, digamos, no es lo mismo tener la medición de equipos, por ejemplo, como lo que es, por ejemplo, un sistema de de optimizar un proceso o entender un proceso. Entonces hay que entender claramente qué busca el cliente, si optimizar su proceso, reducir por ejemplo los desperdicios, mejorar la producción, ahorrar energía, cuál es realmente la necesidad o la salida que busca cada uno de nuestros clientes. Eh, todo arranca desde un eh, diagnóstico inicial, o sea, qué entradas necesito medir, cuáles salidas necesito medir y todo eso está relacionado con los objetivos del cliente. Entonces digamos que tienen que ustedes hacer eh, en este tema de los datos, buscar la mayor cantidad de información y definir qué información es correcta. Entonces por ejemplo aquí hay un, ejemplo de una carga que se tiene eh, un cuarto de almacenamiento para despacho. Quieren convertir un cuarto en un cuarto de almacenamiento eh, grande, entonces eh, quieren saber si los equipos que tienen actualmente pudieran servir para eso. Entonces se tiene que hacer un recálculo para determinar cuál es el máximo, digamos, eh, la máxima salida que se puedan tener de esos procesos. Luego se hace un levantamiento de todas esas máquinas, cuáles son los errores que puedan haber. Entonces ahí es importante no solo instalar sensores, sino hacer una inspección visual de lo que pueda estar fallando dentro del sistema y luego sí eh, eh, empezar a, hacer una correlación de esas medidas, eh, por ejemplo, con la mejora que pueda ser. Entonces, todos estos son datos que tenemos nosotros que podemos tomar con sensores y estas fotos, por ejemplo, estas fotos termográficas, también es información que nosotros obtenemos del proceso y que también pueden ser llevadas a un sistema de inteligencia artificial que, por ejemplo, detecte los colores. Esto está en un sistema eh, RGB, entonces digamos si por ejemplo nosotros tenemos una entrada de calor aquí, eh, ese sistema puede detectar cuánto de esta foto, eh, digamos cuánta área de esa foto es roja, cuánta es azul, cuánta es amarilla, y determinar si hay una entrada de calor simplemente con una red eh, artificial. Eh, finalmente, este seminario eh, es un, está, digamos que la licencia, es, ustedes lo pueden utilizar. Si necesitan la información, pueden enviarme un correo sin ningún problema, contactarme a través de mis redes sociales. lo único que les pido es, pues, obviamente, puede poner el respectivo crédito y si necesitan hacer cambios, pues, obviamente eh, solicitar si se deben hacer cambios. Eh, pero esta información, así como yo la encontré pública y la estoy utilizando pública, pues también va a ser pública y puede ser usada por ustedes sin ningún problema porque digamos que el objetivo que, que yo tengo es compartir esta información con todos y generar eh, procesos y de eficiencia energética. Em, entonces, como resumen, tenemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora simplemente se degrada. Eh, eso es una frase que es atribuida a Lord Kelvin y es, eh, digamos que, lo que encierra todo este tema de, los datos y para qué se usan los datos. O sea, como última, ahí está una, un ítem que dice que los datos sin propósitos, o sea, no valen nada. Eh, entonces, de nada me sirve a mí tomar un montón de datos si no los voy a usar eh, o solo para tenerlos ahí. Eh, segundo, también importante, pues como es un proceso estándar de estandarización en el que yo mido para mejorar, pues tengo que involucrar a todas las partes de la compañía. No solo involucrar a la parte técnica, sino también a la parte comercial, a la parte de gerencia, a la parte, digamos, de compras, lo que es procurement todas estas áreas de la empresa tienen que estar constantemente involucradas. O sea, digamos que muchas veces la gente solo se dedica a buscar a las personas de mantenimiento y, por ejemplo, hay un área muy importante en las empresas que es el procurement, que son los que velan para que esos activos no se degraden y los activos que se, eh, los que está, digamos que adquiriendo la compañía sean, eh, digamos, lo más efectivos posibles tanto en términos de ahorro como en términos de lo que es el valor y la inversión inicial. Entonces eh, es importante involucrar a varias o muchas áreas de la empresa para eh, pues lograr una implementación energética correcta. Em, lo otro fue lo que les mencioné en la, en la, en la, en la charla, pues simplemente eh, los sistemas o los diseños pocas veces corresponden con el comportamiento en el mundo real. Buscamos, mm, eh, tenemos un problema de la teoría de juegos en el que buscamos minimizar una variable y eh, maximizar la otra, ¿cierto? Pero pues obviamente no solo estamos viendo esas dos variables. Y eh, ahorrar energía. Ahorrar energía no es algo que únicamente ustedes deban hacer en sus trabajos o en sus empresas. Eso puede ser un objetivo que pueden lograr en sus propias casas, con sus propias familias. Eh, por ejemplo, con la bicicleta, con la iluminación, desconectar cargadores. Todas estas, digamos que pequeñas cosas van a ser eh, necesarias pues para, para, todo el tema eh, de ahorro energético, pues obviamente les va a representar algunos pesos extra, pero también eh, pues es el mundo que queremos dejar nosotros, porque digamos que el, planeta puede sobrevivir sin humanos, pero los humanos no podemos sobrevivir sin el planeta. Em, y el último, pues básicamente lo que les mencionaba, que no estimen, no sobreestimen, no, no subestimen las capacidades de sus técnicos. Lo que ellos saben empíricamente puede ser transformado en una instrucción lógica para un sistema y es una excelente manera para entrenar un sistema de inteligencia artificial. Em, y pues no tienen que hacer toda la, eh, digamos que la implementación energética al tiempo. Ustedes pueden empezar con pequeños procesos, cambiar pequeños procesos y con ese dinero que ahorren invertir en otros procesos. O sea, aquí voy a tomar una frase de Felipe I de Macedonia y es divide y eh, vencerás. O sea, pequeños pasos, pues pueden aportar grandes pasos eh, a, futuro. Eh, finalmente, pues quería darle las gracias por conectarse el día de hoy. Em, en, este caso, digamos que eh, pues ahí están mis redes sociales. En el lado derecho me pueden contactar cualquiera de ellas. Em, pues gracias por conectarse. Mi nombre es Nelson Sierra, soy ingeniero mecatrónico. Actualmente estoy haciendo una maestría en, ingeniería mecánica y en sistemas de inteligencia artificial. Y pues ahí lo segundo, básicamente soy un entusiasta de los sistemas de control y e ingeniería y del manejo de datos. Y eh, pues les agradezco el tiempo que se tomaron para asistir a esta charla y por favor, si se encuentran interesados en cualquiera de los temas que tocamos en este, en este webinar, pues eh, por favor no duden en, contactarme eh, a través de, mis redes eh, sociales. muchas gracias y les deseo que tengan un excelente día.